campak campak atau measles atau morbillia ini jadi kita berikan supportif supportif dengan menjaga cairan tubuh dan mengganti cairan yang hilang dari diare ini kita berikan resep sirup sirup paracetamol 120 mg ya sekitar 5 ml naik 1 jadi dosis PCT nya tuh 10 sampai 15 miligram per kg BB lalu suplementasi vitamin A kita berikan ya untuk yang kurang dari enam bulan kita berikan tab vitamin A lima puluh ribu international unit numero 2 ya S1DD tab 1 nah ini diberikan dua hari ya lalu kalau 6 sampai 11 bulan tab vitamin A 100 ribu ya international unit nomor 2 S1DD tab 1 ya sama diberikan dua hari juga ya dua hari nah kalau satu tahun kita berikan resepnya tetap vitamin A 200.000 international unit ya numero 2 S1DD tetap 1 diberikan dua hari ya Banyaknya kasus umum yang sering ditemukan juga itu varicella ya